kale erinnya lyange nze sonko muhammad tukyali ku nsonga za lady grace tujidde mu mbeera nti ne taata naye bambi ah, watata wa lady grace naye yafudde taata yafudde accident mu nfa yeemu nga muwala ye naye gye yakolaki gyeyafa okwongera okusigira ekifaananyi lady grace yali muyimbi ayimba ennyimba nga layira n'endala n'oluyimba lwa layira ah, yaluyimba ne isoni t munywanyi we nga bakyali mu diamond ah, mu edimond edimond manaja wa edimond yali kireka awo lady grace babeera nkeboyogererawo ekireka nga ajja okulaba munywanyi we izont izont gyeyava nabeera ate nga yeyongerayo emakindye so tuli n'omu ku mukyala owa lc owaabakyala ku kyalo we twaziika lady grace twagala tubulire ku mbeera eriwo esawa yakakati amalaalo ga lady grace tuliddeko nti gayitamu enkuba amalaalo gatandise oyitamu enkuba abayimbi mwaliyo mikwano gye ffe tetujja kunenya nti oba nakola ki naye tukootinga ebimu ku bintu ebyayogerwako olunaku lwe twali mu kuziika ledi grace ffe tubajjukizaako obujjukiza se bifanaganako ngaebyo owaabakyala kukyala agenda beera nga yongera okubimalayo no kansala wa famiry kansala w'ekyalo ate era yeatwala abakyala owali mama wa ledi grace wabeera ku kyalo tukweyanirizaako nnyo nyini kansala neyanzizanyo sabo neyanzeege mm. nonsonyi obulogo bwafuddemu katono olw'ensasage eyabadde yazzeemu okutugwako erinnya nze nakyagaba suzani yerogaalo atalina kudduukirwa kwenfunye mu paati ya nrm naye ekyo munansonyi okukireeta bwe ntyo naye tekinzigyako kuba hmm. abantu bangi balwaki mukugamba bwe ntyo hmm. mu mbeera yonna eyaliwo twafuna obuzibu hmm. nze red grace yasinga okumanyika nange kyogedde olw'okuba nti bakinnangira gye mpita red grace abasinga obungi bali bamanyi nti nze nzaalaani red grace nzaala abaana ab'ente ne red grace yali yeddiraki nte obasengaawe ya kakati red grace oyo mu kutambula naye ne ntambulanga naye nga tuli mu laris ezo ne mukyala eyanoonyanga akalulu mu bulambulukufu era gyebwe nga tulina ejjere bayita ejjefuntuzi naye kyammalako enviiri ku mutwe mugenyini twa twabika hmm. ne tubika nti red grace afudde tetwafuna buyambi okubamba inalemba nammwe ya ne bakitulangira nnyo nnyo nnyo nnyo mubadde mweraga mubadde mugamba eh hmm. naye nesinza nnyo okunenya bali waggulu ogezanga maama nabbanja hmm. siyinza kunenya kuwalwaga nti wa mugamba mugamba omuntu wammwe abeere ngaabawa amabaati nga omanyi mukono eno mukono esinga mu position kati walaba omuntu wa nrm nga tafunye kuyambibwa mm. ng'abadde afunye obuzibu embeera eyo eba ekola ki mm. ojjukira nti balina okukuba amagye amaki mm. amagye amavundu naye mu kutukuba amagye amavundu abantu bangi basuubiza nga mukuziika lady grace ojjukira bantu kibasuubiza biki abantu abamu ogeza nga abawuma hmm, uganda music association eh, batugamba association ya batugamba hmm. nti bagamba nze ne mama grace nembayita nga onanga batudde ngaolukiiko lwawuma hmm. batugamba beteefuteefu era bali bakulemberwamu secretary general waabwe omukyala fiina masanyalazi ya ne batugamba bagenda kulondoola musiki wa grace waliyo ssente zikola ki mm. ezibeera zivaayo osanga zinaatuyamba mu kubeera nga bamaliriza omulimu grace gwe yali alese ku lwa maama we ne taata we omulimu kyogwo ogw'okuzimba ennyumba okugimaliriza nga ssente ezo zivudde era gundi uh, red grace yali aligestadi uh, mu kitongole ekyo ekyawuma hmm. natwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu alina okuba nti abeerawo ku lwa famire eno natwala obuvunaanyizibwa neŋŋamba munnange saamutule muga omanyi nti fena amasanyalaze aŋŋambe mukubireko mu mbeera ey'okuba nti mugende munoonye munoonye hmm. esente za red grace n'okugyayo ennyimba ze hmm. naye bwe nnabuuza gwe nali ŋŋambye nti gendayo mama grace yasituka n'agenda bamugamba era ekyansobera bwe yatuuka eri bamugamba nti gwe oyita otya red grace babuuza mama red grace maama we simanyi awo mukama wange hmm. bamugamba nze maama hmm. maama nga maama ne bamugamba nti alina okumala okukola ebbaluwa eyokubeera nti balonda ba administrator hmm. eri grace yalekayo ki hmm. teyalekayo ba administrator simanyiyo oba bank oba kitongole ki nga nyinza okubeera awo nembanga newoba ogenze kugulawo akawunti mu banka bakubuuza ani sigintolewo kati okutwaliza wamu abawuuma baneeno tebannabaako kuvaamu mwasi kintu kyonna emyezi omukaaga grace yamaze batusuubiza okuyamba famire eno oba okutuyamba naye tewalina wadde n'ekintu n'ekimu hmm. ate n'akasente akaaliwo tewali yakatwala nti waba akatwala ne maama ate n'akeeyambisa mu transport ogenda ekampala ng'agoba ku byawuuma kyaba nti kyammalamu amaanyi kati mbadde nsaba tubajjukize abawuuma mu bubi omukyalo oyo yakola omulimu munene nnyo fiina masanyalaze fiina masanyalazeyasulawo omulumbe yakwasaganya banne fiina masanyalaze yaleeta essente emiliyoni zaali bbiri ngalabembeera egootaanyi fiina masanyalaze n'aleeta abasino saavisi abaakola ku nsonga eyo mm. omukyalo oyo yonna gy'oli bw'obanga otulaba era ng'ondaba Mm. ekyamazima byamusobera nga ye byamusobako bitya no byasoba kwe eno ebigambo byali bingi namugamba mm. yabye sente naye nga bambi fe tusaba tukimenyawo mm. tukimenyawo fiina takwatangu wadde ku kikumi n'ekitya n'ekimu abantu ayogera ebigambo bingi bambi nankubira essimu naga bannange nze siri mu bintu byammwe sibimanyize ndi okwagala kusitula famiry eyo kulabika nga njirwanira efuna ebyekola ki byandibadde okubatambuza okubatuusa mu mitendera emituufu omukyalo oyo takwatanga ku kikumi era ntwala omukisa okutegeeza buli muntu yenna eyawulira eyaleeta okwagala okwonona erinnya ly'omukyalo oyo n'okwagala okubiiya erinnya lya famire eno ya grace ng'eyagala odibiiya eyo mu bayimbi omukyalo takwatanga ku kikumi sente zeyalina yazeeta mu bulambulukufu era n'akola omulimu gwe yateekerwa okukola okulabika nga grace agenda obulungi so mubeewaza abawuuma nga bakulembeddwamu sekuritale waabwe fiina masanyalaze yeah. olwekyo kati mubajjukiza ki tubajjukiza nti tubajjukiza nti tusaba batuyambe balondoole ku musiki wa grace nga bali batugambye nti waliyo akasente akaliyo kajje kayambe maama mm. n'abaana ba grace abo omu alina taata we era abeera wa taata we mm. naye ate abaana bano ababiri mm. ekyamazima beetaaga obuyambi betaga obuyambi ah, ah. taata bali separate eh, banjawulobana basatu lumuwadaina taata mm. omu ali bulungi watata we n'abalala babiri betaaga kusapotbetaaga obuyambi mm. mu mbeera ey'okuba nti maama taata abaddewo mm. yabadde tata red grace yabaddewo nga kati nga taata ate kati naye yafudde yabadde jjajja nga yatunuli embeera gyalimu so abaasuubiza kwaliko omwami so mmwogeddeko wano omwami oyo meeya saalongo eh, saalongo siraje tukusaba munnange nti ate kati obwetaavu bwo bweyongedde okuba obuki obungi tusaba obeere nga kyewasuubiza otuukiriza emitwalo ataano ge yatugamba tusabaawaako mmeka kwataano tewali abadde tanabalaka abadde yeerabira ne mukama ajja mmusaasira tumusaba amugabirire mm. abeere nga asaalongo meya waffe watale n'akayimba akapya twakalabi ka mulembe nnyo tukujjukiza nti abaana bwe wagamba okuyambako oba omwana omu kati jajja abadde abayamba ate naye yafudde so ayinza oba kuno bati yafunye mawulire gaafa kuba atera okubeera mu kuziika naye tukujjukiza bw'oba osobola at least ojja oyambeko saalongo siraaje ne tubeera n'omwami ah, eyatambula bajja kubanzijukira kwaliko omwami yagamba elagadi omwami yali munene e, omukaddekadde jajalagadi munene mm. naye n'abeera ng'agambye nti banaabatuusizza kye batuusizza bo babeere nga bakola ki ne munnange oluusi kati boolina okuyitiramu mm. bw'aba takutta ennamba yo yasimu okutuusa mu bantu ngaabo mm. oyinza okwekanga nga tokoze ki naye tweyanziza lwakino kye mukoze okujja okubaako kye mujjukiza eri buli muntu ssekinnoomu jajalagadi yagamba atya jajalagadi naye yali omu ku abo okuba nti mweteefuteefu okuba nti balondoola ssente ezo mhm. okuba nti zivaayo zisobole okuyamba ku famire eza music wa grace mhm. aki ekirala kyemwali agadde okugamba nti bannange olwokino nekikyaganye kuba kyo kituufu jjajja yafudde abadde ayamba ku baana maama asigadde yeka maama alabika takola ah, kikyewali badde oyagala okubaganza ah, nze mu kyo mm. maama nabbanja mm. Mm. Prime Minister wa Uganda. Prime Minister wa Uganda. Mm. Omukyalo omulungi oyo. Mm. Omukyala ayamba. Mama Nabanja. Nze Susan Yerogalo. Nakyagaba. Nze vice w'abakyala ku kyalo ng'andu Mama Grace we yatandikira okukola ki? Okutuuka. Mama Nabanja. Tusaba oyambe ennyumba eneeserekebwe. ate era nange kenyini yandigambye nti nyamba munnange naye yange yakoma mu kkubo terina maki mabaati mm. tusaba ennyumba zino sobole okubeera nga ziggwa maama nabbanja omulungi tukwegayiridde yamba balimu okubeera nga batuvumaganya mm. si weewaawo ah, weewaawo so baba na nrm alabye ku maama nabbanja ah, ono omukyala yafa ledi grace yali omu nti ku bali babayamba ku byobululu naye ennyumba ya rom ziringanga ssatu wanene amabati matono nnyo tegaweza wadde kwatakwatakwata kwaga agaabula <laughs> oba agabbibwa so yali badde at least ayambibwako mu mbeera omubi ndoza amayima abaati nga si makumi nga asatu ana gamala okusereka wanene nyumba osanga n'abawuma nabo webanagira ne bayongereza okwo at least legrace babeera nga bamulabirawo nayamba abaana kyoyagala otugambayo ekirala ekisembayo ekyandisembyeyo hmm. nakubirako ne ku mulanga era ku maama fiina ne mmusaba naye era okujja okuba nti atubeererawo mu famire n'ekirala buli bambi eyasuubiza ate era abayimbi mbasaba balemenga koma ku muyimbi munnaabwe eka nga yakoze eki nga yafudde bafeeyo nnyo okulondoola famire ezo nga bwe ziba zikola ki oba taata bw'aba afudde kuba newobeera nga mukola mulina akabiina akamwe batutunuulira abantu basatu otunuulira maama otunuulira taata n'omwana gw'okola ki gw'ozaala nebba abayimbi baatunuulira ate muyimbi munaabwe yekka era nkakasa nti tetwalabyeko ku bayimbi okuleka maama alina omuntu omu gwe yeerabidde nga teyabaddewo nnyo omwami bamuyita siimu siimu omwami oyo simwogerere mukubi wa kibboodi muyimbi abeera mukono ne tone mugalu bamwogeddeko yayimba kiryokke oba yayimba butinnindi ne musiitwa kimala yayimba kanneekyakalire so abantu abo bakola omulimu bakoze omulimu munene nnyo mu kufa kwa taata hmm. naye tusaba abayimbi baveeyo bambi hmm? Hmm. baveeyo so si kubeeratewabeerawo mbeera za byabufuzi ate n'abatulangira bujja kukya ku makya mukama agenda kubeera nga ajjukira famire eno bambi tusaba baleme kubeera nga balaga nti nno balangira nti batulangira kutulangira kyekinnuma tekinnuma nti mufunyeemu ki eh? mm. n'amabaati oba ati gakoze eki galemye waliwo yaŋŋambye ekyankaabiza amaziga nti gali baagabbye naye ne gebawa red grace gakoze eki anti abamayinza okuba ngaabalangira naye nga boogera kituufu ngaekituufu tebavuddeeyo abakulu tusaba yinza okuba kale nga bati tebakimanyi naye tusaba bonna buli eyali akitegeddeko mm. ku nfa ya red grace si mu bubi tusaba mukama abakozese maama nabbanja nkusaba mukama abeere ng'akukozesa okusobola okubeera nga otudduukirira kale ah, emboozi ya lady grace tukyagitambuza bona abamufolowinzi obulungi stole zaffe zino tujja kuddamu tukyale ewantu eyaziikibwa tulabe eddala entaana eno bwe babanga abantu bagamba bafa nnyo ku muyimbi munnabwe gwe baliko muyimbi munnammwe agenda ayitamu enkuba oyaziikibwa amazzi gatandise omuyitamu so tugenda kwongera okutuukako ewali entaana mu mboozi zaffe zinaaba ziddaku tulabe entaana eno eri mu mbeera ki so omuntu anaabeera eyo ngaddala oyina obulumi obwoyo omukyala atlist entaana kale yemalirizibwe ebirala bisoka ebigana entaana emalirizibwe kuba kati egenda kubanga eyitamu enkuba era etandise okubanga eyitamu enkuba amazzi gagenda yingira munda mu ntaana kesi gye mwagula amatiri bubona ate amazzi gajonoone nekirala kembadde neerabidde mm. baali batugambye okukola ekijjukizo okuteekawo ekivulu eh, kibeera nti wabeerawo ekijjukizo kya red grace mm. nga bagaye nti sente ezinaaba zisobodde okuvaamu abayimbi abaaliwo besobola kumenya kuba waliwo abayimbi baki bangi nga bagambye nti bwe banaabafunye akasente akavaamu hmm. kayambe ku nsonga ezo ezokumaliriza naye hmm. twabulwa omuntu asobola kugamba nti akimiramu kuba yali atugamba nga atugamba tusoke tubeerewo kona obukadde nga kkumi hmm. olwaki olw'ebyuma n'ebisigadde naye bakubula ekibajjankondo obajja mulaawo kati <laughs> mbulwa kyendya ezimba enyumba ziga ate nfuneyo ezinapangisa mm. ebyuma mm. eh, nebinakola ku nsonga eyo nsaba busabi bwaba nga waliwo omuntu eimwetefutefu mu nsonga eyo mm. naye ajje tubeere nga tutuula bumu era tubeere nga tukiteesaako kale atakuumira mpeera abankuumire Thank you.